Cum a fost și eu la muma e Alexandra Am un fată numă una, fata mea, draga mea Cum am fost și eu la muma, asta e fata mea Și bucurie e mi mare, că și suflet frumosare Că și suflet frumosare, asta e fata mea Și bucurie e mi mare, că și suflet frumosare Că și suflet frumosare, e Alexandra Mă! Ești pe Pues el poți să-i lumea cine să mai O hasta lo

mă părăsesc Soartă bună și viața mă pun Și ești gânără cu viața nu mă părăsesc Mai voi pune decât să desuflești scrisoarea mea O potă și moșenie și inima Pășaia asta desuflești scrisoarea mea Pe gulbuie de către los ojos para Puertura. Am iubit cu înșeală, am să mor Am iubit cu înșeală, am o tine mă dă dor Fără de rată în viață, îmi să să-și brață, să le țor dimineața La mi să le pui Și-am dă pe mâna mea Să mă spun ce inima Să se vede patima Nu vreau altceva Să dormă Părăsele zot, pe seara pe la piațele bun Mădilii să păi șambră, părăsele zot, pe seara pe la piațele bun Șală pe mâna mea să mă smulge inima Cu putere să facă voia mea, nu vreau altceva, A fost auzi melodia asta Încă o dată Opa! Pentru Alexandra și pentru mama ei, ia uzi! Eu mi să voi mie mică, la la la la la la Te lua da pe mânăcică, la la la la Mă pot pune coricare, la la la la la la Muiere, licori mare, la la la la Nu mă lași-o că nu-i bine frumoasă La la la la la la la Îi spune rece casă Numai, numai mă lași eu că nu-i bine La la la la la la Dar și să bombesc pe mine La la la la Uite eu am mai frumoasă La la la la la la Cuando lo cantaré, con mi fuerza usaré جدنا pelo, șupanse pionion Că și anii mei să dom, poftă și apă pășum Viața s-o trăiesc la foc, așa cum am vrut Nu mai stau să mă socot, mă petrec atât cât pot Cu toți să-i dăm așa un loc, ne uităm de tot paixão Gata să trăiesc la foc Așa cum o vrei Não mai stau să mă socot Mă petrec atât que pode mia Și dacă nu îi trăiesc, nu pot să-i plăcesc Că și anii vii să duc, cum trece apă pe Viața sortă este în boc, așa cum am vrut Nu mai stau să o socot, mă petrec atât cât pot importar 人生一世，我只。 În grădină n-ai arat, Ioane, Ioane Și nimic n-ai să mă nat, o Ioane Leniță să te iace, Ioane, Ioane Dacă și mă dinitoace, o Ioane Leniță să te iace, Ioane, Ioane Dar iubești cu cine toace, au Ioane, au, au că ce tot săninie, Ioane, Ioane, la povești cu mândrie, o Ioane, că ce tot săninie, Ioane, Ioane, la povești cu mândrie, o Ioane, au, au. Ești cători?

la la la la la la, la, iubit și-o iubit solo Benic să trăiască pentru toată familia dumneavoastră, să vă trăiască fetița și toți invitații. Tine face în nou scolonă plină, tine face să mă iată până. Tine face în nou scolonă plină, tine face să mă iată până. Să merge în palerea mare, să face toată bage în bani lângă moară Și-o face dragoste iară E bine! Adio! Pentru Tătico și pentru Alexandra, ia-uzi! Uite-mi florencă, nu fi la la la la Dar mai mă dă-mi fetița, Mândră porenga rochița La la la Dar mai mândră sunt fetița La la la la Seamănă pe mumă La la la la Dar-i toată firea ta La la la la Seamănă cu mumă sa La la la la la la la la la la la la venit, la la la la la Viso, la la la la la La mulți ai fetița la la la la la Pace în inima mea, la la la la la La mulți ai fetița la la la la Tu ești toată averea mea, la la la la la la la la Da mai mândră din fetița la la la la Mândrătoare ca rochița la la la la Da mai mândră din fetița la la la la la Că e tare frumusă la la la la la Seamănă pe mumă sa la la la la la Că e tare frumusă la la la la la Ea e toată averea mea la la la la la Bine! Pentru tăticul și pentru fata noi să trăiască lai, lai, lai, lai, lai, la Atunci viața-i mai dulce La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la Inima în cirerește La, la, la, la, la, la, la, la, la Vremea pasa în loc să oprește La, la, la, la, la, la, la, la, la Mă uit în oglindă și mă mir Am albe și părul, fir copii Spar copii, dar și părul, că să îmbătrânesc Mă uit în oglindă și mă mir Cam albe și-mi părul fir copil Sparg oglindă și Keteratuan satu nanya. auzi Să trăiești în să moare la la la la la la la Și copiii dumii tale la la la la la la la Să trăiești în să moare la la la la la la la Și copiii dumii tale la la la la la la la Să poți spune de pe unii la la la la la la la Să poți ce să coluni la la la la la Să poți spune de pe unii la la la la la la Să poți ce să coluni la la la

தையல்ல நைனா ca la dumneavoastră la păturene. Hai! Unde-i atât de dragă Că nu-i fac boia nici când Dar stă tot cu mine în gând Mă treabă, nana, mă întreabă Unde-i atât de dragă Că nu-i fac boia nici când Dar stă tot cu mine în gând mai puiule, să-ți imite Fetele de la munte Și dragostea gobală Fără nicio cheltuială Mai puiule, să-ți imite Fetele de la munte Și dragostea gobală Fără nicio cheltuială La sârbă! Pentru n-ai găsit ca mine Tot ce n-ai avut, nu-ți ieși bine cuvântul tu n-ai găsit ca mine Tot ce ai avut Tămățuri e și din cuvânt Și apoi până să-ți fie de rang Tu vorbești în ele drag Tu le miri și ele iartă Noi de dragoste conată Și apoi până să-ți fie de rang Tu vorbești în ele drag Tu le miri și ele iartă Noi de dragoste curată Bine! la ochi nu mă leagă Și tu știi că lângă tine Numai dragostea mă ține Pe mine puioare dragă Banii la ochi nu mă leagă Și tu știi puioare mie Păi mai de dragostea mă ține Și dragostea dacă piere Mâine nu mi joc cu cere De-aia măi puiule vieți S-a pică să nu mă pierzi Și dragostea dacă piere Mâine nu mi joc cu cere De-aia măi puiule vieți S-a pică să nu mă pierzi Ai acordeonul? Așa! Thank you. mão, meu mão. Maravilha, sua mãe é Dança mãe pensando, nanana meu, punho, olha meu, sorobrinho, colinho, Nananana meu, puiul meu Bat o scăpată în pânătână Nananana meu, puiul meu Și o purgă în inimă Nananana meu, puiul meu Ești pe drumă o coliești Nanana meu, puiul meu Numai să mă chinuiești Nanana meu, puiul meu Că tu și mi-ai cum să știi Nanana meu, puiul meu Că n-am ia curge casă Nanana meu, puiul meu, mă

Nanar meu, puiul meu Ești pe mă ocolesc Nanar meu, puiul meu Numai să mă chinuiesc Nanar meu, puiul meu Rădușire cu să simt Nanar meu, puiul meu Că la viață nu se gasă Nanar meu, puiul meu Muzica era nica pe afară Nu era nana pe afară Nu era la ele să ies La război să nu mai țăs Nu era la ele să ies La război să nu mai țăs Spune dumneata, jură dumneata Spune toată nu e așa Spune dumneata, jură dumneata Că mă iubești și nica mă ogliește Dar ce lume s-a ferește Dar ce lume s-a ferește Că nu vine sâmbătă Dar aștept duminica Că nu vine sâmbătă Eu aștept duminica Spune dumneata, jură dumneata Spune tu că nu-i așa Spune dumneata, jură dumneata Că mă iubește, na, na, na. Răgeșoare vine chincie și tu tot mai să-și mănie Răgeșoare vine chincie și tu tot mai să-și mănie Spune dumneata, jură dumneata, spune tot că nu-i așa Spune dumneata, jură dumneata, că mă iubește nana Spune dumneata, jură dumneata, spune tot că nu-i așa Jură dumneata, spune dumneata, să-i zi, că nu-i așa Iasă jucătorii care rezista până la final. Mulțumim frumos!